А вы кушайте, кушайте, кушайте Пейте пиво, не собрал стадион Мне лаве не хватило Или голоса слуха, или папы мажора Нереальная тема, полушария в ссоре Ни работы, ни дома, ни флага Не понимания, я живу там, где стелят Спасибо заранее, я пытался устроить не взяли паскуды Говорят, у нас дети, а у детей наших внуки Моя мама учитель, мой папа военный А сам я юрист, из чего-то там слепленный Не мое это все, не люблю я бумаги Я люблю микрофоны, микрофоны И маму дайте звука побольше, света поярче Живем, как живем, нам хватает удачи Не нужны ваши деньги, буду петь Ей, зайду Соколовским Родился Соколовским Помру, дайте звука побольше Света поярче Живем, как живем, нам хватает удачи Не нужны ваши деньги, я буду пить Зайду Соколовским Родился Соколовским Помру тянем в нашу долго То, что хочется ляпнуть, я рожаю мгновенно Непрерывно, похабно, так как есть, так и будет Я не стану меняться, моя совесть чиста Лазить в душу опасно, вы всегда на своей Как-никак, зато честно, нету сотни друзей Нету зависти с лестью, есть там пару людишек Без штрих-кодов с моралью, я э, им не говорю Они сами все знают, не звезда, я не муза, не политик, ученый Я копченый внутри, я не такой уже конченый Я лишь время тяну до победы над силой Что рисует условия нам жизни света побольше, света поярче Живем, как живем, нам хватает удачи Не нужны ваши деньги, буду петь за еду Соколовским родился, Соколовским помру Дайте звука побольше, света поярче Живем, как живем, нам хватает удачи Не нужны ваши деньги, я буду петь за еду Соколовским родился, Соколовским помру Дайте звука побольше больше света поярче Живем как живем, нам хватает удачи Не нужны ваши деньги, я буду пить за еду Распиздяем родился